міне құрметті ағайындар көргендер көш бастайды деген жетінші салым кетіп жатыр міне астана көкпар астана көкпарының ұлдысы бойынша әр он пардан кейін үзіліс демалыс болады естімей қалдым демеңіздер қазір міне жетінші пар салым кетіп жатыр құрметті ағайындар есімхан барын, барун тоқболат сұлтанбек көкеміздің астана атты сәйгүлігіменен барон есімхан шабандоз тастаса е мына бір бала мына бір балаға кездесті е қос қол дауыста кім деп алсаң енді е міне тартыс міне тартыс жомарт шабандоз ә жомартжан бол жомартжан бол ғалымжан ба жомарт па ә ғалымжан айналайын бола бер міне ұста ә бәрекелді бол Мәккен балға Алымжан Шабандыздың тақымында келе жатыр көкпар құдай қаласа міне баруын есімхан Шабандаз тастады ә, ғалымжан палуан меккен бол ғалымжан палуан меккен бол ғалымжан палуан меккен бол ә, палуан меккен бол ә, қой жібер басын қой жібер туырландың қой жібер қой жібер қой жібер қой жібер келдім, қолда ажырат таста бәрекелді міне жеке дара қалды көкпар екі шағалалы шардарадағы сүткен елді мекенінің түлегі міне ерман бауырымыздың көкпар жанашыры міне ауыл жанашыры бұл азамат міне ерман бауырымыздың ер борак атты сәйгүлігіменен қайтон ғалымжан шабандас тастады